Y lo habíamos mencionado, eh, de hecho, durante horas de la mañana se desarrollaba este bloqueo. Eh, las familias damnificadas exigen a la alcaldía que oficialice las listas de las personas que tenían anticrético, alquileres, ah, para que de esta manera también se puedan beneficiar de las viviendas que ha ofrecido el gobierno. Para ello se requiere, obviamente, un espacio, un terreno que pueda otorgar el municipio. Bueno, cuestión de la alimentación, como han escuchado los vecinos que se han manifestado, es cierto. Ya nos está queriendo coartar, digamos, tanto la alimentación y, en sí todo. Ya nos quiere coartar, digamos, hay un móvil de, de médicos donde hasta, se, hasta eso se han opuesto que no quería que haya. Ese es el tema de la cuestión de, la alimentación, la situación. El pasado 30 de abril en la zona de San Jorge Cantutani colapsaron más de 60 viviendas, tragedia que dejó un saldo además de también otras 22 viviendas que deben ser demolidas. Ahora los vecinos con bloqueos exigen al municipio paseño haga conocer aquellas listas de los vecinos que vivían en anticrético y alquiler para que puedan acceder a las viviendas que ofreció el gobierno nacional para ese sector de los afectados.

pueda ya tomarse una decisión ¿no? conjunta para de esta manera ya publicarle y evitar. ¿no? En la actualidad existen 136 familias en los campamentos. Hablamos de la cancha Fígaro, Avenida Libertad y Ema Verde. Las familias de la Avenida Libertad denuncian que ahora se les quitó la ayuda humanitaria como alimentos, frazadas, agua, entre otros accesorios, porque el municipio paseño dejó de atender a estas personas afectadas. A ese me voy. Hace, tres semanas que hemos pasado este desastre en la zona. Hasta el momento no hay una lista oficial, que ellos se han comprometido sacar, digamos, en la publicación. Ya, ya tenía que sacar en, este fin de semana, pero hasta el momento no hay nada de listas. ¿no? Y esa es la molestia donde, donde la gente, nuestros vecinos se molesta ¿no? porque tenemos niños que se están enfermando, hay señoras que están esperando familia, y hay señores en la noche mayores se, se desmayan, ¿no? Y estamos abandonados así al tesis, ¿no? En las carpas eh, ya es época de frío y estamos durmiendo en el piso. La alcaldía identificó tres franjas de color vulnerable geológicamente, donde en la actualidad se realizan trabajos de demolición. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el plan de estabilización de la zona del mega deslizamiento. La franja roja, donde se identificó 22 viviendas, ya se demolió 10 viviendas. Además, en la franja verde existen 26 viviendas y la alcaldía pidió a las familias de esas casas puedan desalojar por precaución. La última franja es la azul, donde se identificó a 53 viviendas que estaban en posible riesgo por encontrarse cerca al lugar del desastre. Ya no, señorita, ya no creemos más en el, en el alcalde porque teníamos que, tenían que sacar una lista haciendo, mm, ¿cómo se puede decir? Eh, cruzando información junto con el Ministerio de Vivienda. Tenía que ser pasado eh, martes, nada, sábado, nada. Y mire que hasta ahora nada las listas, así para poder depurar y, supuestamente ya mandarnos a los de, diferentes lugares, ¿no? Para que vayamos a vivir. Hasta ahora nada y aparte de ya, ya se está ah, eh, olvidándonos olvidando hasta la misma alcaldía porque ya no viene ni siquiera para ayudarnos a cocinar inclusive poco a poco ya nos dijeron que nosotros deberíamos organizarnos para ya hacer nuestro propio almuerzo, nuestra cena, hasta el baño mismo y a cuidarnos, todo totalmente, a poco a poco la alcaldía se está deslindando de todo ello. Mi casita todito se ha ido, así paradito me he salido, hasta ahorita no hay solución, el alcalde dice, yo personal he hablado, no te preocupes, no te preocupes, va a haber para todos, nunca aparece no hay ni para comer, ni hay, así, así sin enseñan las babas, comen las babas. Eh, mayores, así con Cuca también estamos sufriendo, las babas están sufriendo grave. Estamos reclamando sobre que el alcalde no nos toma atención, las listas hasta ahorita no, no ha sacado. Nosotros nos sentimos inseguros. Debemos de, tener un techo, nuestros hijos están enfermando, tanto propietarios, anticresistas, inquilinos, ya debería de dar una solución en la cual todo es bla bla bla y nada por escrito.